પ્રવેશ કરે છે આજની વાહ ગાયો રે વાહ એવી મસ્ત ચાકા ચાકા જેવી નવી વાર્તા એક બહુ મોટું ગામ હતું એ ગામમાં એક તોફાની છોકરો રહેતો હતો એનું નામ રામુ હતું રામુ બધા નામ માટલા ફોડી દેતો પથ્થર પથ્થરથી બધા લોકોનું કામ વધારતો એવી રીતે આમ કરતો પછી એને એક દિવસ એક યુક્તિ આવી એને એના મમ્મી પપ્પા થી પૂછ્યું મમ્મી પપ્પા હું છે ને એ ઘેટા બકરાઓનું ઝૂંટ લઈને એને આમ ચરાવવા જઈશ એમને ઘાસ ખવડાવીશ એવી રીતે આમ કરીશ પછી એમ બધા ખેટા બકરાને લીધા એના ગળા ઉપર આમ એક બામ જેવું અને એના રસ્તા સુધી આમ નીકળી પડ્યો એક રાત સુધી એમને ચરાવતો રહ્યો અને જ્યારે ભૂખ લાગે તો એ બકરીનું દૂધ પી લેતો તે ફળો ખાઈ લેતો એટલે ભાઈ એનું પેટ ભરાઈ જતું એનું એક કામ હતું પછી બહુ બધા દિવસ થઈ ગયા એમ બોર થઈ ચૂક્યો હતો પછી એને વિચાર્યું હું તોફાન હું તોફાન હું તોફાની છોકરો છું તો પછી લાવને હું એક મસ્ત તોફાન કરી લઉં કે ભાઈ મને મજા પડી જાય એવા મોટા ઝાડ ઉપર ચડ્યો એમ ચડતો ગયો ચડતો ગયો ચડતો ગયો ને ચડતો ગયો પછી એ બોલવા માંડે વાહ ગયો રે વાઘ વા ગયો રે વાઘ વા ગયો રે વાઘ ગીતા બકરાઓને બચાવ બાકી એને મારીને ખાઈ ખેતરમાં કામ કરતા હોય ને એને આમ સાંભળ્યું કે લાગે છે ગામમાં વાઘ ઘૂસી ગયો છે કે છે આમ દાંતોડ્યું બધું આમ લઈને આમ ફાસ ફાસ દોડી આમ ગયા રામુ જોડે એમને આમ બાજુ જોયું બધા લોકોએ અને બોલ્યું રામુ ક્યાં છે વાઘ આપણા બધું લઈને વાઘને મારવા માટે અહીંયા આવ્યા બોલ રમુ રમુ તો હસતો હતો હું કામ કરીને હું બોર થઈ ચૂક્યો હતો એકદમ શિવેને તમારી બહુ મોટી હેરાન કર્યું તોફાન કર્યું એવી રીતે કરી કે મને તો મજા પડી ગઈ ડોલીને ફાસ ફાસ દોડીને ખેતરમાં ગયા પછી બીજ બધું બોવા લાગ્યા પછી બીજા દિવસે રામુ ફરીથી હસતો હતો હા હા રામુ ફરીથી ચિલ્લાવતો હતો વાહ ખેતરવાળા લોકોને સંભળાવ કે લાગે છે અસલીમાં વાઘ ઘૂસી ગયો છે ચલો આપણે એમને જોઈએ તો છે આમ ફાસ ફાસ દોડતા દોડતા ગયા રામુ જોડે એના આજુબાજુ જોયું ક્યાંય વાઘ જ નહોતો પછી એ બધા રામુને બોલ્યું હસતો હતો હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા એવી રીતે બોલ્યું મેને તમારી ફરીથી મસ્તી કરી એવી રીતે બોલીને બધા લોકો ફાસ્ટ ફાસ્ટ દોડતા દોડતા પછી આમ ભાગ્યા બધું આમ એનું એમનું કામ કરવા લાગ્યા એ બધા જ્યારે ઘરે આમ પહોંચ્યા ને ત્યાર પછી એમને એવો વિચાર આવ્યો એ હવે જો પેલા હું વાઘાયોને વાઘ બોલશું ને તો છે આપણે એની જોડે આમ નહીં આવી એવી રીતે બોલ્યું તો શ્રી રામુ ફરીથી એમની મસ્તી કરવા માટે ગયું ફરીથી આમ એ ઝાડ ઉપર ચડ તો શ્રી બે બે બે એવી રીતે નામ સંભળાવ્યું તો શ્રીને એ આમ ઉપર ચડ્યો ને જોયું કે બધા ઘેટા બકરાઓ બે બે બે બે બે કેવું કરે છે એનું કારણ શું છે એમનો પ્રોબ્લેમ જ શું છે એટલે શેને આમ આજુબાજુ જોયું તો શેને તો જોયું કે ઘેટા બકરાઓ એટલે બે બે બે બે બે કરતા હતા Savnak var. દોશી એના વાગરે વાગ એ બૂમમાં પાડવાનું શરૂ કર્યું વાગરે વાગ વાગરે વાગ આજે તો અસલીમાં નવો વાગ આવી ગયો છે વાગરે વાગ વાગરે વાગ તેમ બોલતો ગયો પણ એ બધા લોકો સાંભળ્યું નહીં કામ નહીં આવે એકલો શેર ના ગયા બધા ઘેટા બકરા મરી ગયા અને સિંહ પાછો ભાગી ગયો પછી રામ ખબર પડી ગઈ કે જો કોઈ છોકરો આવી રીતે આમ હેરાન કરે ને તો પછી બધા ઘેટા બકરાઓને બધું મરી જાય એટલે પછી એને હેરાન કરતો હતો એટલે પછી એને કોઈ કામ નતું સોંપતું વાર્તા પૂરી